Tai aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė ir grįžtu po ilgos pertraukos, po 9 mėnesių <laughs> prie KDE rubrikėlės jau penktos serijos. Jeigu ir jūs norite sudalyvauti šioje rubrikėlėje, man rašykite elektroninį laišką pavadinimu KDE e, paštu info.interjeras.lt Prisiekite keletą kažkokio kambario nuotraukų iš kelių kampų ir be jokių komentarų tiesiog man atsiųskite tas nuotraukas. Šį kartą panagrinėsiu vienos veikėjos man atsiųstą svetainės kambarį, papasakosiu, kągi aš ten daryčiau. Tai žiūriu. E, na tai va, kaip matome, yra neutrali e, ganėtinai svetainė, sujungta su virtuve. E, ir prisiderinta prie šių metų pantonę spalvų tendencijų, pilkas sofa ir geltonas pagalvėlės, bet kas man pirmiausia akis krenta, tai yra užuolaidos ir jų juodas karnizas. Tai man norėtųsi arba dėti lubinį bėgelį ir tas užuoldas daryti iki pat lubų, kad to juodo nesimatytų karnizo, arba tas karnizas tegul būna, na, baltas. Nes kažkaip tokia linija juoda, nežinau, man labai akis krenta. Ir aš čia visai bandžiau žiūrėti, ar čia yra skirtingos užuolaidos, ale dieninės ir naktinės, tik abi dvi baltos, ar, ar kaip čia. Tai man norėtųsi, kad naktinės, jeigu atskirai dėti būtų tamsesnis. Tai vat, tarkim, jų spalva galėtų būti mm, kažkas panašaus kaip sofos, tai galbūt arba va kaip šito pledo, tamsesnio, nebu, tikrai nereikia, kad e, užuolaidos būtų lygiai tokios pačios spalvos kaip sofa, nes gana nuobodžiai atrodys. E, arba gali turėti kažkokio tai e, rudo atspalvio, negrina pilka. E, tai šitas jau sutvarkytų vaizdelį. Čia viskas yra gerai, nu man va šitas pufikas irgi akis krenta, norėtųsi tokio nu, normalaus kavos staliuko arba apvalaus, jeigu norite, arba stačia kampio, kvadratinio, nesvarbu, bet kad būtų nu, toks normalus kavos staliukas, ant kurio galima pasidėti kažką ir nenugrius, nes šitas toks ganėtinai minkštas atrodo. E, tada dar čia tokia smulkmena, bet man asmeniškai norėtųsi arba visus tuos mm, tas dėžutės, e, diktadėžės iš lentynos perkelti į apačią, arba kad vi, visa lentyna būtų su, su tik tais diktadėžėm be jokių atvirų vietų, nes, pavyzdžiui, kas būna apačioj atvirose lentynose, tai dažniausiai daugiausia čia visko prisineša, dulkių, plaukų ir panašiai, tai na bent jau apkeisti vietomis galima e, šitas daiktadėžės ir atviras lentynas daryti aukščiau arba galima, kaip sakau, visas e, uždengti nes e, atviras e, prižiūrėti ir kad jos gražiai atrodytų, būtų neapkrautas, yra ganėtinai sudėtinga. Ir man norėtųsi galbūt šiek tiek neutralesnių tų daiktadėžių, nes dabar tokios, nu, tokios vaikiškos, <laughs> sakyčiau, atrodo. Tikriausiai ten vaiko gal žaislai laikome, aš nežinau, aš taip sprendžiu iš to, ką matau apačioj. E, bet čia tikrai yra labai maža smulkmena. Na, aišku, dar tą paveikslą norėtųsi panaikinti iš televizoriaus, gal į, į kažkokią kitą kambarį perkelti, arba gal jį galima va čia va pakabinti. E, nežinau, e, čia irgi visai tinkama vieta mm, su virtuve. E, su šita vazona viskas gerai, su šita norėtųsi, kad šita spintelė būtų lygi su kitomis, bet čia jau tikrai dabar nieko nebepakeisi. E, šitoj vietoj norėtųsi mažesnio šiukšlinėlio, tai arba aš tos lentynos visai atsisakyčiau ir, pavyzdžiui, šitą svyrantį augalą tiesiog pastatyčiau ant šaldytuvo, kad čia taip gražiai viskas e, būtų žalia ir nusvirę. Na arba kažkaip tiesiog apmažinti daiktų skaičių, bet čia irgi nėra labai jau ypatingai didelė problema. Uh, ir e, nežinau ar dar yra virtuvėje apšvietimo be va šitos, šito šviestuvo. Aš liktai čia įmatau yra įmontuojama, uh, e, įmontuojama šviestuvas, gal ir dar kažkur yra. Tai jeigu yra ir čia toks daugiau valgomojo apšvietimas negu bendras virtuvės zonas, tai norėtųsi tada jau, kad būtų virš stalo tas šviestuvas. Bet jeigu nėra, mm, daugiau virtuvės zonoje bendro apšvietimo, tai tada galite taip tiesiog ir palikti. E, na ir viskas, nežinau dar dėl jaukumo, jeigu dar yra vietos, jeigu čia galima, pažiūrėjau, tą sofą pastumti šiek tiek iš tą pusę, dar čia labai gražiai ir koks nors e, toršeriukas žiūrėtųsi, va. E, dėl jaukumo, jeigu ten, aišku, rozečių yra, nu šiaip tai viskas daugiau tvarkoj nežinau galima aišku būtų prie šaldytuvo kabintis kad e, galbūt geriau būtų baltas e, bet e, kadangi ir čia jau yra tokia juoda technika, ir čia juoda technika, ir šiaip čia yra juodų akcentų ir šviestuvuose, ir rankenėlėse, tai aš labai, ir žiūrėt vazonuose, aš labai didelės problemos nematau. Tai jau tiek pastebėjimo apie šį kambarį, e, tikiuosi kažkiek padėjau, bet manau, kad <laughs> labiausiai e, dabar reikėtų sutvarkyti užuolaidas ir kavos staliuką tai jeigu jūs turite kažkokių kitokių pastebėjimų, ką galima buvo patobulinti, rašykite, manau, sėkėja tikrai pasižiūrės ir pasiskaitys. Na, jeigu jums patiko ši rubrika, kviečiu spausti laiką ir prenumeruoti mano kanalą, jeigu dar to nedarote.